快快快快快快！刘老师他打人正常啊，沙袋是不会还手的，但是立式速度球是会的呀。在训练中，会移动、有反应的器材是非常重要的。这个对于我们的速度还有预判能力会有很大的提高。口罩在家，它就是你非常好的陪练，它可以动态线的拉体能，然后也可以用来做闪躲。 它不但可以单人练习，也可以双人练习。 <laughs> 口罩在家闭关利器，立式速度球带回家。